السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فروف هير موقع لسه بحالته لسه طازة يعني دلوقتي على الموقع ما فيش غير 147 شخص فقط اللي اشتركوا في الموقع واشتغلوا على الموقع يعني تقريبا كده الموقع اليوم الثاني ليه بالظبط يعني تقريبا كده اليوم الثاني فدي استمارة تسجيل الدخول أول يلا يلا نعمل تسجيل دخول بسرعة أو نعمل تسجيل في الموقع أول حاجة هتدخل اسم التسجيل بتاعك بعد كده البريد الإلكتروني وكلمة المرور هتضغط أنا لست برنامج روبوت بعد كده هنضغط على أنشئ حساب حملة البيانات وارجع لحضراتكم بعد ما بنينا البيانات هنضغط على أنشئ حساب وهيفتح لنا طبعا مباشرة الموقع بالوجه اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم بيقول لك تم إضافة 10 روبل مكافأة من الموقع طبعا الموقع مدينا 10 روبل مكافأة آه، مكافأة تسجيل طبعا 10 روبل يوميا بيعمل لك طبعا 5 روبل وشهريا بتعمل لك 150 آه، روبل تمام وبيشتغل معاك التعدين مباشره دي بالطريقه المجانيه بس اي موقع استثمار بالطريقه المجانيه مش هيسحب معاك طبعا حتى لو عملت واحد روبل او اتنين روبل في مواقع ممكن تسحب معاك بس معظم المواقع مش بارد يسحب لازم يقول لك ان انت لازم لازم تعمل ايداع الاول بعشرة 10 روبل طب احنا بقى عشان خاطر ما نستناش الموقع يقول نعمل ايداع هنروح نعمل ايداع على طول هنعمل ايداع ب 10 روبل على الموقع ده عشان خاطر نروح نعمل ايداع هنضغط فوق حتى بعد كده نختار محفظه باير فاول حاجه هنخليها ايه 10 روبل هنضغط على بير وبعد كده هنضغط على تعليمات هيديني طبعا هنا رابط آه، رقم المحفظه هناخده كده copy وبعد كده نروح على محفظه ال Payeer. هنضغط على علامه الماوس او التحويل دي كده هنحط رقم المحفظه اللي خدناه كده نسخ هنحطه هنا copy. آه، اسف paste. هنعمل كده paste او لصق بعد كده نكتب المبلغ 10 روبل بعد كده نضغط على ارسال كده اكتملت العمليه بنجاح هنروح كده على علامه الساعه اللي تحت دي كده هناخد رقم معرف العمليه هناخده كده ايه copy. بعد كده بنرجع تاني للموقع بنحط رقم معرف العمليه هنا لص بعد كده نضغط على التحقق من الدفع وكده يتم يتم اضافه الاموال الى الايداع كده الاموال بتاعتي راحت على الايداع هنضغط على مساهمات وكده انا الرصيد بتاعي آه، بقت 20 روبل مساهماتك بقت 20 آه، روبل هو اكتبها لي 20 مال عشان خاطر الترجمه انا مترجم الموقع فانا لو خليته باللغه الروسيه كده اهو 20 وخمسة سنت تقريبا من عملة الروبل هنخليه كيتان تاني باللغة العربية كده لاحظت التعدين اشتغل بشكل أسرع على الموقع وعلى فكرة برضو هنا في إثباتات كده سحب كتير أنا عامل هو آه، آه، عندي تقريبا أي من أربعة خمسة ستة آه، عشرين روبل وهنا في واحد عامل بمية روبل بعدي على طول وفي ناس طبعا كتير عاملة إيداعات على الموقع وهنا برضو إثباتات السحب هنا في واحد ساحب سبعة وخمسين واللي سحبش خالص وخمسة روبل وسبعة روبل يعني في ناس كتير سحبة من الموقع لو رحنا كده ضغطنا على على سيصرف طبعا هنا بيجيب لك المحافظ اللي انت ممكن تسحب عليه ممكن تسحب على محفظه بير ممكن تسحب على محفظه QIWI Wallet و YooMoney وعلى الفيزا بتاعه ممكن تسحب على الفيزا طبعا اقل مبلغ بال Visa card بتكون من 500 روبل وعلى الماستر كارد من 500 روبل و AdvCash 10 روبل و Perfect Money آه، الحد الادنى طبعا بيكون 100 آه، روبل انما محفظه بير بيبقى من 1 روبل ممكن تسحب على المحفظه بكل سهوله فهو طبعا اكتر حاجه مفيده لينا احنا ان هي تكون على محفظه آه، بير فهنا بيقول لك معالجة المدفوعات لأنظمة الدفع من دقيقة واحدة إلى 24 ساعة بالنسبة للدفعات يجب أن تكون وديعتك 20 روبل على الأقل فاحنا طبعا هنشوف الموقع ان احنا عملنا ايداع ب 10 روبل فقط فالموقع لو طلب مننا ان هو عايز ايداع تاني 10 روبل تاني هنعمل ايداع ب 10 روبل تاني عشان خاطر نقدر نسحب ارباحنا وده كان موقعنا النهارده فالحقوا الموقع لسه بحالته يعني لسه جديد جديد الموقع خالص ما فيش غير 147 آه، شخص فقط اللي اشتغلوا على الموقع يعني اليوم الثاني الموقع ده النهارده آه، فاحنا نحاول نستغل المواقع اللي هي لسه جديده دي وربنا يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله وما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته